D4T Global Interview. Hello, I am Salah from Syria. We'll talk about Corona COVID 19 in Syria. The cases recorded in Syria, according to the Syrian Ministry of Health, are the following 19 till today, death 2, healing 3. The Syrian regime and civil administration began to impose curfews and staying at home to prevent infection. In the civil administration areas in northeastern Syria, no cases have been recorded yet. The most difficult we are facing in Syria is the high price of personal protective equipment, masks, gloves, and etc., and the big lack of this equipment from the local market. We will talk about the cases uh, recording to in the camps, IDP camps. There is no cases recorded in the camps till today as we talk about uh, corona with the self-administration and camp management. Corona is affecting the economic, especially on the people with limited incomes who depend for their livelihood on daily work. The lack of medical equipment and sanctuary rooms in the hospital is a major concern and fear in the event of major outbreak in the country. State institutions have sterilized streets, buildings, and medical points to reduce the chance of This is spread. Stay at home, be s e l f protect yourself and your family, protect your country. Thank you very much. ユニカセの中村八千代です。フィリピンでは3月15日からロックダウン、外出禁止令が出され、すでに3週間が過ぎましたが、 感染拡大が止まりません。4月6日現在、感染者数3660人、死者163人が発表されました。しかし、貧困層の中には対象を崩しても、金銭的に医療機関に通える余力はなく、実際、この発表された数字よりも多いことが懸念されています。また、このロックダウンにより、 失業している人たちも多く存在し、先週あたりからひったくりやホールドアップが増えてきているようです。元から貧困者の方々は、特に貯金をする習慣がありませんので、このような非常事態では何日も食べれないという人たちが多く増えているようです。政府によると、食料の配給が始まったようですが、これもまた平等ではないようです。貧困層の中には全くもらえない人、 そしてもらえたとしても米1キロと缶詰だけというふうに伺いました平均して貧困層の人たちは10人前後家族構成になっておりますのでこの米1キロというのは十分な量ではありません見えないウイルスとの戦いに加え飢えやストレスそして治安の悪化への注意今まさに人間力が求められているような気がいたします このような非常事態においてはきちんとした信頼できる情報を収集するとともに自分の頭で考え判断し行動することが求められていますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします